ウクレレの音合わせ、チューニングというよ。ウクレレには4本のナイロンの糸があるよ。その糸を弦というよ。ウクレレを横にして上から1弦、2弦、3弦、 予言と呼ぶんだよ。続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその2。音の高さに名前があるよ。ドレミファソラシドだよ。アルファベットだと C, D, E, F, G, A, B だよ。 はい、歌って。ドレミファソラシド。はい。C, D, E, F, G, A, B, C。何も指で押さえないのを開放弦というよ。開放弦で音を合わせるのチューニング。 と言うよ。続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその3ウクレレを横にして下から高い G、ソ、C、ド、E、ミ、A、ラだよ。 実際の音は次の音を聞いてみようね。 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。ソドミラソドミラ GCEA、GCEA と覚えておこうね。流れてる音がそうだよ。 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその4ちょっと待って。どうやって音を合わせるのそうそう。左2本、 右2本、合計4本のネジを巻いて音を合わせようね。ネジはペグと言うんだよ。まず、ウクレレを縦にして、左の下、その4弦、これから巻いてみようね。えー、っと、左手でね、上に回してみようね。 だんだんだんだん音が高くなるよ。合わせるのはね、G 字の G、つまりソ。ドルミファソラシのソ。で、これから流れることに合わせるんだね。 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニング、その後。できたよ。次は 次は三軒だぞ写真の左上だぞドレミのドつまり C だよこれから流れる音だよ前の音の G より低いねうんでもそれでいいんだ Thank you. 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその6次は2円だよ。右側の上、上だよ。 右手で下に回してみよう。ドレミのミ、つまりイ、これから流れる音だよ。 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその7最後は一元だよ。 右側の下の方でした。えー、ドレミファソラのラ、つまり A だよ。流れてる音だよ。 続きます。次の場面までしばらくお待ちください。クレレチューニングまとめまとめるとこの音だよ。 ウクレレの音合わせ、チューニングというよ。ウクレレには4本のナイロンの糸があるよ。その糸を弦というよ。ウクレレを横にして上から1弦、2弦、3弦、 予言と呼ぶんだよ。続きます。次の場面までしばらくお待ちください。チューニングその2。音の高さに名前があるよ。ドレミファソラシドだよ。アルファベットだと C, D, E, F, G, A, B だよ。 はい、歌って。ドレミファソラシド。はい。C, D, E, F, G, A, B, C。何も指で押さえないのを開放弦というよ。開放弦で音を合わせるのチューニング。 と言うよ。続きます。次の場面までしばらくお待ちください。